The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone नमस्कार मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन दोस्तों ठंड का मौसम आ गया है और कोल्ड वेदर में बहुत ही प्राइम टाइम होता है कि सभी का नाक बंद होने लगेगा गला खराब होता है किसी को आंखों में वाटरी इची आइज हो सकती है सर में दर्द हो सकता है सर्दी हो सकती है खांसी हो सकती है साइनस प्रॉब्लम हो सकती है तो आज इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये समझ आए कि आपको सर्दी है खांसी है यानी कि कोल्ड है कि वायरल इन्फेक्शन है एलर्जी है कि साइनस इन्फेक्शन है साइनसाइटिस है क्या हुआ है उसको जानने का तरीका और उनमें डिफरेंस क्या है आज इसको हम बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे ऑब्वियसली बात है आपको एलर्जिक टेंडेंसी अगर रहती है तो वो आपको पहले से पता होगी हर साल होता है अगर हर साल होता है तो it might be allergic right क्योंकि कोल्ड जिसे कहते हैं वो कोल्ड एक एलर्जी नहीं है वो वायरस इन्फेक्शन है कोल्ड वायरस के वजह से होता है एलर्जी बिकॉज ऑफ एलर्जन के वजह से होता है किसी को ठंडे इन्वायरमेंट से भी एलर्जी हो सकती है किसी को गर्म में भी सर्दी हो सकती है गर्मी वाले इन्वायरमेंट में पोलन ग्रेन से एलर्जी हो सकती है तो बहता हुआ नाक उनको गर्मी में भी आ सकता है नाक और ठंड के इन्वायरमेंट में एलर्जिक टेंडेंसी किसी किसी की बढ़ सकती है जब हम एलर्जी बोलते हैं तो cold viral infection allergy allergens की वजह से और दोनों ही नाक में हो सकते हैं दोनों के सिम्टम नाक में हो सकते हैं और दोनों ही केस में जब ये सिम्टम नाक से कनेक्टेड साइनसेस में घुस जाए नाक के अंदर ब्रेन आपके स्कल में हड्डी जो स्कल की हड्डी के अंदर जो साइनसेस हैं देर आर थ्री साइनसेस यहां पर हैं यहां पर हैं नाक के पीछे हैं इवन यहां भी हैं तो तीन चार साइनसेस आपके आपके पूरे स्कल में है उस साइनसेस में अगर आपका इंफेक्शन या एलर्जी की इफेक्ट पहुंच जाए तो उसे साइनोसाइटिस बोलते हैं सो एलर्जिक साइनोसाइटिस भी होता है और वायरल साइनोसाइटिस भी होता है आपको जान के आश्चर्य होगा साइनोसाइटिस में लोग हेडेक होता है साइनस प्रॉब्लम होता है उसमें एंटीबायोटिक्स लेते हैं लेकिन 98 परसेंट साइनोसाइटिस अगर होता है तो वायरल इंफेक्शन की वजह से होता है 98 सिर्फ दो परसेंट बैक्टीरियल साइनोसाइटिस हो सकता है जिस केस में एंटीबायोटिक काम करता है बाकी 98 परसेंट केसेस में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है साइनोसाइटिस को भी ठीक करने के लिए राइट और ऐसे लोग जिनको एलर्जी होती है उनके एलर्जी केसेस में एलर्जिक साइनोसाइटिस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एलर्जीज अस्थमा वाले लोगों में ऐसे चांसेस होते हैं ऐसे में साइनसेस साइनस टिश्यूज स्वेलन हो सकते हैं और किसी भी डस्ट पोलन स्मोक किसी भी तरीके की एलर्जी से प्रॉब्लम हो सकती है सो so, मोटे मोटे डिफरेंस क्या है कोल्ड एलर्जी और साइनसाइटिस में उसको समझते हैं तो मोटा डिफरेंस ये है कि कोल्ड वाले केस में आप ये देखेंगे कि एलर्जी के जैसे ही आपको सिम्टम शुरू होंगे ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या एलर्जी हुई है कि क्या हुआ है और उसमें प्लस क्योंकि एलर्जी वाले केस में नाक बंद होना छींक आना स्नीजिंग आना या वॉटरी या इचिंग आईज में अजीब सा वॉटरी इचिनेस होना इसको अगर सिर्फ इतना है तो उसे हम एलर्जी कहते हैं इसके साथ अगर आपको गला भी खराब हो रहा है सोर थ्रोट हो रहा है हाथ पैरों में दर्द हो रहा है फीवर जैसा आ रहा है फीवर लग रहा है या फीवरिश लग रहा है तो ये एलर्जी नहीं है ये एक कोल्ड वायरल इन्फेक्शन है ऐसा ही आपको किसी प्रकार के कोरोना वायरस इन्फेक्शन में भी लगेगा अगर जो नया वाला कोरोना वायरस आ गया है उसका भी अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो उस ओमिक्रॉन वाला उसमें भी आपको बिल्कुल इसी तरह का कोल्ड वाले सिम्टम्स प्लस बॉडी एक लग सकते हैं उसमें लेकिन कोल्ड वाले सोर थ्रोट वाले सिम्टम्स कम है सिर्फ बॉडी एक ज़्यादा आता है लेकिन ये दोनों आ सकते हैं नया वायरस है कोई भरोसा नहीं बाकी कोल्ड और एलर्जी में यही फर्क है कोल्ड में बॉडी पेन फीवर और सोर थ्रोट ज़्यादा ऐड हो जाएगा वरना नाक वाले अकेले अकेले सिम्टम्स ज़्यादातर एलर्जी के होते हैं अब उसमें जो ऑनसेट का भी है ना टाइम का भी फर्क पड़ता है जैसे ही आप एलर्जी वाले किसी एलर्जन किसी पोलन ग्रेन किसी आ, आ, किसी प्रकार के डस्ट या पोलन या स्मोक के कॉन्टैक्ट में आते हैं एलर्जी तुरंत शॉर्ट टाइम में ही बिगिन हो जाती है और जब तक एक्सपोजर रहता है जब तक उस चीज़ का आपके संपर्क है तब तक एलर्जी रहेगी थोड़ी देर बाद वो बैठ जाएगी जबकि कोल्ड वाली चीज़ है वो एक बार वायरस अंदर गया तो उससे वायरस को डेवलप होने में कई दिन लग सकते हैं कभी दो दिन कभी चौदह दिन जैसे कोरोना वायरस का था कभी दो से चौदह दिन भी लगा उसके बाद जाके आपके सिम्टम्स शुरू होंगे और उसके कई दिनों बाद हफ्ते दो हफ्ते बाद कभी दस दिन बाद कभी आ, दो हफ्ते बाद आपके सिम्टम्स क्लियर होने शुरू होंगे जब आपका बॉडी उस वायरस के खिलाफ एक्ट करने लगेगा जहां इसके अगेंस्ट साइनस प्रॉब्लम जब आती है इन दोनों में वायरस या एलर्जी अगर एलर्जन आपके नाक में जा रहा है और साइनस में घुस गया तो साइनोसाइटिस तक कर सकता है और वायरस अगर नाक में गया और धीरे धीरे धीरे धीरे साइनस में फैल गया तो साइनोसाइटिस कर सकता है साइनोसाइटिस में पेनफुल फीलिंग होने लगेगी आपके नाक के आसपास आपके सर पे आपके यहाँ पे इवन इतना है कि साइनसिस जो है वो स्वेल होने लगते हैं और मोटे होके भर जाते हैं वहां पर म्यूकस भर जाता है तो हाथ लगाने से भी दर्द होने लगता है एक्सरे करते हैं पैरानेजल साइनसेस का तो साइनस भरे हुए दिखाई देते हैं उसमें तो इस प्रकार की चीज़ को साइनस कहते हैं उसमें फिर आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम भी होने लगेगी और ऑब्वियसली अगर कोल्ड की वजह से है तो फीवर बॉडी एक साथ में रहेगा एलर्जी की वजह से है तो केवल ब्रीदिंग प्रॉब्लम और नाक में बंद होने लगेगा और सर में दर्द होने लगेगा तो एक्यूट साइनोसाइटिस कहते हैं अगर एकदम से एक्यूट केस में हो रहा है और मतलब less than four weeks duration है सिम्टम्स चार एक महीने से के नीचे नीचे आपके सिम्टम्स हैं तो एक्यूट बोलते हैं और तीन महीने या उससे ज़्यादा लंबा अगर आपके सर में दर्द नाक बंद ये सब हो रहा है तो उसे क्रोनिक साइनोसाइटिस कहते हैं तो क्रोनिक साइनोसाइटिस नाम की भी चीज़ है दुनिया में और ज़्यादातर केसेस साइनोसाइटिस के एक्यूट केसेस साइनोसाइटिस के बिना एंटीबायोटिक के ठीक हो जाएंगे 98 परसेंट वायरल या एलर्जिक होता है तो वायरल या एलर्जिक में एंटीबायोटिक का रोल नहीं है उसमें आपको सिर्फ नाक खुला रखना है नाक खुला रखने के लिए डीकंजेस्टेंट्स यूज करने होंगे नेजल स्प्रेज यूज कर सकते हैं हॉट पैक्स यूज कर सकते हैं स्टीम यूज कर सकते हैं ह्यूमिडिफायर यूज सकते हैं सॉल्ट वाटर से रिंसिंग कर सकते हैं जल नीति कर सकते हैं इसी से आपके सिम्टम्स साफ हो जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव इज कि नाक के अंदर का जो म्यूकस एरिया है जो नाक के अंदर सिक्रीशन होते हैं वो खूंखार और गाढ़े हो रहे हैं तो इसलिए पानी ज़्यादा पीजिए थोड़ा गर्म पानी पीजिए ठंडा और खट्टे से दूर रहिए और स्टीम लेते रहिए नाक खुला रखेंगे तो आपके सिम्टम्स वायरस हो या एलर्जिक हो अपने आप चले जाएंगे वायरस को थोड़ा समय लगेगा एलर्जी वाला जल्दी चला जाता है और एंटी एलर्जिक मेडिकेशन आप ले सकते हैं अगर आपको पता है एलर्जी है इवन वायरल इन्फेक्शन में भी एंटी एलर्जिक मेडिकेशन दे दी जाती है जिसमें उसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखा जाता है जिनको एलर्जी है वो एलर्जन से पहचान के उससे दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है और जैसा मैंने एलर्जी वाले वीडियोज में बताया है कि इम्यूनोलॉजिस्ट से मिलकर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जैसे एलर्जी शॉर्ट्स होते हैं उनको एलर्जी के ट्रिगर से बचने के लिए यूज कर सकते हैं और एलर्जन को पहचानने के लिए एलर्जी प्रोफाइल टेस्ट करा सकते हैं फूड्स एंड एनवायरमेंटल एनर्जी के लिए तो ये बेसिक चीज़ आपको समझानी थी कोल्ड एलर्जी और साइनोसाइटिस के बारे में ठंड आ गई अपने आप को बचाइए लोगों को लोगों को जागरूक करिए इस वीडियो को शेयर करिए हमारी मदद करिए this is doctor Paramjit you are watching doctor education stay connected stay healthy